风吹着，我一个人站在街头，孤单好像充满宇宙。你的手还在我右边牵着我，回头你怎么消失了？ 一直走，一直走，一直走，不停地走，挥霍着自由。多远才是出口？多久才到尽头？送你情歌两三首，就算我什么都没有。 如果爱要远走，让它带给你自由，我宁愿停留。送你情歌两三首，写下你的温柔。分开时候无需泪流，若你快乐，我就觉得足够。 风吹着，我一个人站在街头，孤单好像充满宇宙。你的手还在我右边牵着我，回头你怎么消失了？ 一直走，一直走，一直走，不停的走，挥霍着自由。多远才是出口？多久才到尽头？送你情歌两三首，就算我什么都没有。如果爱要远走，让它带给你自由，我宁愿停留。 送你情歌两三首，写下你的温柔。分开时候无需泪流，若你快乐，我就觉得足够。 送你情歌两三首，就算我什么都没有。如果爱要远走，让它带给你自由，我宁愿停留。送你情歌两三首，写下你的温柔。分开时候无需泪流，若你快乐，我就觉得。 足够。